Halo bro, selamat datang di channel Cokong Kampungan. Ada info airdrop terbaru nih bro, yang bernama Castro Advisor. Tokennya bernama Puk. Oke, langsung saja ya bro. Start dulu bro. Oh iya diamond. Oke, join Telegram grup lo Bro. Join terus ya ini join and read oh ya ini bro Iya, follow Twitter lagi, Bro. Sebentar, Bro. Ya, langsung follow. Yes. Email, Bro. Oke lanjut. Let's. Oh ya ini bro. Surname Twitter. Lanjut bro. Oh ya FC 20 ETH. Oke. Okay. Langsung bro. Oh ya sudah bro. Ya, ya, berhasil bro. Sudah dapatkan 35 Fog token. Oke, sampai di sini dulu ya bro. Terima kasih.